Путін е, і, взагалі, військово-політичне керівництво Росії дуже нахабно себе поводять. Постійні погрози. Ну я е, е, переконаний, що ніхто не забув, що у нас шостий рік іде війна. Е, шостий рік е, продовжується агресія Російської Федерації проти нашої держави. Але е, погрози вже йдуть, і є попередження, знаєте, американського генерала, да, який говорить, що реальна небезпека, коли під час навчання Кавказ 2020 буде відпрацьовувати саме військова операція по захопленню частини вже матіркової української території в районі Херсона. Але давайте говорити об'єктивно, так у них є для цього серйозний потенціал. Е, і е, у нас не тільки йде е, війна на Донбасі, у нас не тільки окупований Крим. Починаючи з 2014 року, вони мають величезне угрупування військові і на півдні, і на півночі, і на сході нашої країни. Ну зокрема, 20-та загальновійськова армія це північ. Перша танкова армія Західного військового округу Росії це північ. 49 та 58 армія, які якраз приймають участь у всіх навчань е, Кавказ 2020. Е, це схід. 22-й е, армійський корпус, Крим, Чорноморський флот, потужні угрупування військове. Це Крим, це південь. Ну і на превеликий жаль, навіть на заході ми бачимо військовий підрозділ, який базується в Придністрові. Тобто з усіх боків Росія має достатньо сил для проведення військової агресивної операції проти України. Але е, знаючи Путіна, він не є героєм і. Е, вони е, будуть готові наступати, а проведення вже операції, скажімо, на Е, херсонському або Одеському стратегічному напрямку вже важко е, е, замаскувати під якусь гібридну операцію. Це вже відкрита війна. І для того, щоб її розпочати, Путіну потрібен кінець 13-го, початку 14-го року, коли в Україні хаос, коли в Україні безвладдя, коли Україна. Е, не здатна е, себе захистити, коли в Україні нема стабільної влади, коли в Україні деморалізовані збройні сили, коли в Україні не фінансуються військові програми, і от це є небезпека. І е, сьогодні, коли ми бачимо, що посилюється криза посилюється некерованість ситуації в Україні. От це є передумови, ні погрози Путіна, а саме це е, може бути передумовою для е, е, військової агресії, в тому числі і на півдні нашої держави. Тому для захисту країни нам не тільки треба посилювати армію, не тільки відновлювати і ракетні наші програми, і посилювати ефективну зброю для створення ефективної зброї для української армії. Нам необхідно потрібна е, економічна е, стабільність, соціальна стабільність. І от тут проблеми. Тому що ми ж бачимо, що нас системно країну ведуть до е, соціально-економічної катастрофи. От цього не можна допускати. І саме тому я вважаю, що найбільш якісний захист нашої країни це мирне перезавантаження влади і припинення от е, цього хаосу, який ми сьогодні спостерігаємо, цієї небезпеки. А те, що вони е, знаєте, як каже Путін, будуть мати е, в Криму воду. Ну я скажу, коли пісаються, тоді будуть мати в Криму воду російські війська, тому що незалежно від того, які думки у чинного керівництва України, я переконаний, що українці здатні себе захистити і не допустять е, ніколи, щоб їх е, штовхали е, в безодню. Наскільки ми готові зараз? Ви знаєте, я не можу сказати вам, е, в якому стані зараз знаходяться збройні сили і інші військові підрозділи в Україні. Е, тому що е, немає відношення сьогодні до ні отримання інформації, ні до, скажімо так, впливу на ці процеси. В той же час я хочу сказати, що до 2019 року у нас була відпрацьована система не тільки, скажімо так, ефективних, е, ефективно швидкого реагування збройних сил е, на е, можливу агресію Російської Федерації. Причому таку повномасштабну агресію, але і була відпрацьована система територіальної оборони. Е, починаючи з 2014 року, коли тільки почалась війна, він тільки створював добровольчі батальйони. Кожен керівник е, регіону отримав завдання створити е, батальйон територіальної оборони. А вже пізніше на базі цих батальйонів були створені бригади територіальної оборони, і ми готували формат, коли в випадку загрози всі е, е, бригади територіальної оборони будуть укомплектовані. Е, ми формували резерв першого рівня, який повинен швидко бути озброєний і фактично в два-два з половиною рази збільшити чисельність. Збройних сил інших військових підрозділів закону національної армії буквально за дуже короткий термін. На це країна готувалася. У нас були відпрацьовані і скажімо так, стратегічні плани застосування збройних сил, але це цілком таємні документи. Е, я не можу їх коментувати. Е, в той же час, е, безумовно, сьогодні нам треба змінити ситуацію, коли питання оборони і безпеки поставлено далеко на якийсь там задній план коли е, йде деморалізація е, наших е, збройних сил, коли найкращі військові починають звільнятись з армії, коли йде скорочення збройних сил, от цього не можна допускати. Ну і безумовно. Я знову повторю, не можна мати ті передумови, які можуть бути використані Російською Федерацією для агресії проти нас. В мене ще одне питання, пане Олександре. От власне з приводу того, що ДБР обшукало дві бригади, це ганьба це ганьба. Е, ви знаєте, в жодній е, цивілізованій країні, та, мабуть, і не цивілізовані, це неприпустимо. Коли приходять якісь е, хлопчики і руйнують протиповітряну оборону держави. Я дивуюсь, до речі, і е, нашим військовослужбовцям. Вони були зобов'язані замість того, щоб віддавати їм е, військове обладнання, просто покласти їм обличчям на землю е, і в випадку якихось різких дій просто пристрелити. От це треба так було діяти. І тоді б ні у кого б думки не виникало ще робити провокацію проти оборони нашої держави. Ну це нонсенс, коли з якимось папірцем приходять і. Знімає з бойового чергування е, наші ракетні комплекс. Цього не може бути. Це ненормально. Це провокація. А я вважаю, що, мабуть, не провокація, а свідома диверсія. І я не виключаю, що та агентура, яка сьогодні в багатьох е, високих кабінетах знаходиться, мабуть, перевіряла да, е, такі можливості і в такий спосіб. А без цих колістонів, без цих штук, які вони забрали. Ну, ви знаєте, можна будь-яку штуку вийти, виняти із комплекса, да, і він не буде працювати. А це, ну, скажімо, серйозний елемент, е, який е, забезпечує е, роботу локаторів, забезпечує наведення ракети. Ну, Це просто, знаєте, я не думаю, що у нас є час технічні е, моменти удивлятися, але е, будь-який елемент, коли маєш з комплексу, він е, перестає працювати. І це саме, що знаєте, відкрутити головку від ракети і сказати, ну може вона і так полетить бойову головку. Тобто, ну знаєте, от в мене нема просто слів. От уявити, що це можливо, знаєте, хто б це розказав, я б сказав, що це анекдот. Да? Це, мабуть, хтось е, такий звий жарт. Це мрія е, російських спецслужб. Да? Мати таку агентуру, да, яка приходить просто в частину, да, бред відкручує е, ключові елементи е, комплексу е, протиповітряної оборони да, і від'їжджає разом з ним. я ще раз хочу сказати, я звертаюся до військових. Е, друзі, припинить, да, припинить, щоб вас так принижували. Припинить не працювати за військовими статутами. Ви зобов'язані були Е, не допустити е, таких речей. Ані е, скарги писати, знаєте, там не завдяки військовим, а завдяки чесним журналістам, завдяки тому, що громадських піднялась, вони змушені були повернути. Зробили да, крок, ми повернули. А хто буде відповідати, що протягом доби у нас була відкрита, скажімо так, в протиповітряній обороні позиція для атаки ворога? Хто за це буде відповідати? Кого за це посадять? Оце питання, на яке е, треба відповісти. І давайте подивимось, е, хто буде відповідати. Ну, Як ми бачимо зараз, то у нас відповідають е, перед законом тільки волонтери, військові, патріоти. Да, А всі інші, да, російська агентура у нас якби перебуває в іншому статусі, статусі тих, хто звинувачує.